Ele não tem, mas ele tem celular? Tem. Celular. Então você não pode. boa, velho. Tá, Valeu você pelo tá follow aí, maninho. Tamo junto. Tá é nóis. Beleza. <laughs> que isso, cara? Que que foi isso?